осы облыста ұлттық индустриялық мұнай химия технопаркі арнайы экономикалық аймағы құрылды онда жұмыс істейтін компанияларға салық және кеден жеңілдіктері беріледі сондай ақ инвестиция тарту үшін мемлекет тарапынан түрлі амал тәсілдер қарастырылған басқа да ірі жобаларды жүзеге асыру көзделген олар инфрақұрылымды дамытуға инвестициялар мен жаңа технологияларды тартуға жол ашады сонымен қатар бірнеше мың жұмыс орнын құруға мүмкіндік береді аталған жобалар өңірдің экономикасын әртараптандыру үшін өте маңызды үкімет және әкімдік инвесторлармен бірлесіп олардың тезірек іске қосылуын қамтамасыз етуге тиіс